大家好，今天我需要屋子外面做我的视频，因为我的房子里有太多人。今天我想给大家讲一个我小时候的有趣故事。我不记得当时我多大了，我可能八九岁，但这真的不重要。为了给你一些视角，我们的家住在被灌木丛包围的乡村，我们的房子位于山顶上，山脚下有许多黑莓。 黑莓虫，因为我们的家很穷。我记得有一天，啊，我和我的弟弟们在山脚下吃当地的黑莓。如果你以前吃过黑莓，你就会知道他们会把你的手染红，像流血似的。我看到我们的双手都通红。哼，我有一个很好主意。于是我对弟弟说：“啊，弟弟，我有个好主意。”他说：“啊，什么？” 注意，我说，跑回家告诉爸爸，你的手被割伤了，会很好玩的。我的弟弟又小又傻，他说：“嗯，你的主意太好了。 <laughs> ”我记得，当他跑上山时，我跟着他，然后我站在房子外面，从呃窗户往里看啊，我看到我的爸爸坐在电视机前看。 体育比赛，就在这时，我的弟弟跑进来喊道：“爸爸，爸爸，爸爸，我的手在流血！”我的爸爸吓坏了，他跑向他查看他的伤势。我弟弟说：“啊，爸爸，我骗了你！”我爸爸很生气，他把我的弟弟放在膝盖上，开始打他。 <laughs> 我在窗外笑得前仰后合，我弟弟一直没原谅我，我爸爸也一直没发现那是我的主意。幸运的是，我爸爸不会说中文，那是我的经历。谢谢你们。